Onde eu tô? Onde eu tô? Porra, é essa aqui, é mano? Duas bolas. Uma piroca. Oh shit! What the fuck? Aí eu estou morrendo. não. Ah, não. Mudou muito. Que porra é isso? Ai, tá eu quero, eu quero pilotar um helicóptero. Helicóptero. Oh my god. Oh yeah. Calma, gente, calma. Chega pra todo mundo. Ai, meu sonho. Nossa, muito bom, pô. carro nem consegue sair do lugar. O carro não está bem. Calma, calma. Até o então, cara tá vindo. Não, não entra no carro não, sua va vagabunda. Tá o pra Eita, poxa. Oh my god. Eu tô passando aqui. Ê! Barraco! Ê! Eita, tá what the fuck tá acontecendo aqui? Meu Deus! Matou o cara! Que isso, vai explodir o carro! Gente, what the fuck, mano? Tá todo mundo louco! Ah! filha da puta! Eita porra! Sai daí, filha da puta! Vai explodir tudo, what the fuck? Meu Deus! Ai! Ai! Corre, caralho! Muito bom, muito... Oh. Ai, que susto, viado! Puta merda! <laughs> que que é isso? É apocalipse. Sai daí, cara. Você tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho. Nossa, morreu. Não só o tempão, querido. Tá com tanta tiroteio. What the fuck, mano? Ah, vai explodir de novo. Nossa cara. Muito bom. Eita! A faca K40. A K47. A faca perfeita pro combate. Eu, eu não sei, gente. Eu não sei, pessoal. Na é terceira faca. Que isso? Puta merda. Calma, policial. What the fuck, mano? Minha... Eita! Jesus Cristo! Jesus! que tá acontecendo? Calma, calma. Calma, eu tô preso. As minhas pernas, as minhas pernas. Não, tô, calma, calma, gente. Meu Deus, agora ferrou muito. Cara, quem é que tá tirando? Uma arma. É porque a faca A47 é perfeita para combate porque ela já vem pronta, pessoal. Sabe? Então. Ah, desapareceu. Tira tanto, pega. Ah, tem dinheiro aqui. Ah, tá, tá todo mundo morrendo. Gente, aconteceu o fim do mundo aqui. É só encostar na porra do carro da polícia que a polícia já vem pra briga já, ó lá. Eita, que é isso, mano? Puta merda. Socorro, what Eu vou sair daqui, sério. Ué, cadê os outros carros? Desapareceram. Que jogo escroto do caralho tanta moto de policial. Três motos. Quatro motos de polícia. Briga! Você está correndo. Comigo ela não faz isso. Aqui ó gente, policial mata mesmo. E depois vai falar emoção, viu? Sério, fiquei muito uma emoção. Desculpa, pessoal. A emoção vai tomando conta da emoção. Então a emoção gera muita emoção aqui. The fuck? Calma, cara. Eu quero um barco, por favor. Um barco. Meu Deus, tá acontecendo tiroteio. Água viva. Fudeu muito. Muito bom. Que isso, puta merda.